la athletica he hipasia hen hipeuo hipasdomai elauno hipon duo ho keles ho monipos tria he hipice estes tessara he mastix pinte hoi hipicoi embatai ἕξ, ο χαλινός, επτά το στόμιον, ἡ οκτώ ο καιμός, εφορμπειά, ο φημός, εννέα το εφήπιον, ο κασές, δέκα ο αναβολέους, ho hippicos dromos me tempo dion. Dodeca. Ho ectenes e ectetamenus dromos. Triacaideca. He calpe. Ho ectenesteros dromos. Tessaracaideca. He afeteria. He ipafesis. Hoi canceloi. Pentecaideca he aphesis ton hippon he caideca he hippodromia me tempo dion heptacaideca ho leptes enecuron ho praktor stoichematon octocaideca to enecuron to stoichema